मग्न दिइयो त्यतिखेर हृदय गुडियो र मैले आफ्नो क्यामरा र माइक्रोफोन होइन समाचार मात्र बनाइन अब बस्ती पनि बनाउँछु भनेर समाचार र बस्ती दुईले बनाएर आएको मान्छे त्यसैले म आफूलाई गर्वका साथ मधेसकै छोरो भन्न चाहन्छु जन्मले होइन होला कर्मले चाहिँ म मधेसकै छोरो मलाई विश्वास छ किनकि मधेसलाई दुःख पर्दा मैले सकेको मद्दत गरेको छु म र नरेशलाई दुख्दा मैले पीडा काहीँ न काहीँ कतै न कतै महसुस गरेको छु पर्याप्त छैन सके जति गर्नुपर्ने जति गर्न सकिनँ होला तर अब समय आएको छ अब त्यो योगदान दिनको निमित्त हामी शिरमा कपन बाँधेर आएका छौँ देशको सेवा गर्नको निमित्त एकसाथ एक मानिसहरू उठेर उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो ठाउँका स्थानीय मुद्दाहरूमा हाम्रा उम्मेदवारले काम गर्नुहुनेछ यहाँका स्थानीय समस्या समाधान गर्नमा हाम्रा उम्मेदवार रमेश खरेल सक्षम हुनुहुनेछ मलाई यसमा कुनै पनि शङ्का छैन किनकि रमेश खरेल त्यस्तो मान्छे हो जसले भरि सभामा काँधमा फुली लगाएर कुलीले कुली भएको बन्दी लगाएर यो देशमा ब्रिटिस काण्ड हुन्छ यहाँ सडुवा बडुवामा चलखेल हुन्छ पैसा खान्छन् भनेर छाती तन्काएर बोलेको मान्छे रमेश खरेल हो त्यसको आँखिलो सासिलो मान्छे रमेश खरेललाई यहाँ पठाउँदा यो यो ठाउँमा उम्मेदवारका रूपमा पठाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्वको महसुस गरेको छ नेपाल आमाको सपुतलाई हामीले बाह्रमा पठाएका छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मान्छे कहाँ जन्मियो कहाँ हुर्कियो कहाँ पढ्यो कहाँ पढ्यो आज हामीले त्यसरी छुट्याउन खोज्यौँ भने त मैले त लागि खाने थर भएकाको मात्रै भोट पाउँछु पच्चिस तिस हजार लाखभन्दा बढी मान्छे छैनन् होला यसरी विभाजन गर्ने राजनीतिको युग सकियो दि एन्ड अब त्यो विकास छैन अब आफ्नो नामको पछाडिको जातका आधारमा भोट लिएर विभेदमा पाइरहने छुट कसैलाई पनि छैन त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु हिजो उही रमेश खरेल हो जसले यहाँका तस्करहरूको पसिना छुटाइदिएको थियो ऊ त्यही रमेश खरेल हो जसको नाम सुन्ने बित्तिकै यहाँका मानिसहरू सुरक्षित भएको महसुस गर्थे तस्करहरूको साथमा जान्थ्यो धेरै मानिसहरूले शान्तिको सास फेर्न पाएका थिए ऊ त्यही रमेश खरेल हो जसलाई मानिसहरूले सम्मान गरेका थिए जसको उपस्थितिले यहाँका मानिसहरू चैनले निधाउन पाएका थिए केटाकेटी वृद्ध वृद्ध महिला दिदीबहिनीहरूलाई शान्ति र चयनको निन्द्रामा राख्न सक्ने क्षमता भएको उही रमेश खरेल फेरि यही धरतीमा यही माटोमा यही वरपर बाह्रमा आएको छ सेवा गर्नको निमित्त अबको उसको सेवा यहाँका लोकल टोली अथवा वरपर भएका तस्करहरू समात्नका लागि मात्र केन्द्रित हुने छैन केही गुन्डा समाउने अनि व्यापारी व्यवसायीहरूलाई असुली धन्दा गर्ने विरोधी माग्नेहरूलाई तह लाउन मात्र होइन अब देशका गुन्डालाई तह लाउनको निमित्त देशका जताहरूलाई तह निमित्त आएको छ रमेश खरेल त्यसैले हिजोको रमेश खरेल र आजको रमेश खरेलमा आकाश पातालको फरक छ हुन त रमेश खरेल आफ्नो सेवाबाट बाहिर निस्किँदा आफ्नो पद डिआइजीसम्म पुगेका हुन् तर पनि आज रमेश खरेललाई एसपी खरेल भनेर चिनिन्छ पद माथि भए पनि एसपी भन्दा नै गर्व गर्न सक्ने तपाईँले गर्व गर्ने र चिनारी बनाउनु भएको अनि आफूलाई एसपी खरेल भन्न रुचाउने र एउटा सामान्य नेपाल प्रहरीको मान्छे भनेर चिनाउनु पनि एक सामान्य मान्छेका रूपमा असामान्य काम गरिसकेका प्रमाणित उम्मेदवारलाई कन्टी चुनाव चिन्हमा यस पटक बाह्रले भोट हाल्छ भन्ने कुरामा मलाई पुरै विश्वास छ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले बुझेका छौँ यहाँका समस्याहरू विशेष गरेर मिटर ब्याज पीडितका बारेमा मान्छेले धेरै कुरा प्रश्न गर्नुहोस् भन्नुभएको छ यहाँ मानिसलाई सैतानी ब्याजको पासोमा पारिएको कथाहरू हामीले बनाएका छौँ कागज गरिन्छ अप्ठ्यारो परेका बेलामा अनि धेरै ब्याज लेखिन्छ त्यो कागज धम्क्याएर पर्स्याएर बनाइन्छ त्यो कागज बनाएको ठाउँमा हस्ताक्षर त लिइन्छ तर हस्ताक्षर गर्ने मान्छेले पढेको हुँदैन बुझेको हुँदैन कि त्यहाँ के लेखिएको छ भनेर अनि आफ्नो जग्गा जमिन त्यहाँ बन्दकी राखेर त्यस्ता सैतानहरूलाई जम्म बन्दकी राखेर सैतानी ब्याजमा हस्ताक्षर गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाइन्छ छोराछोरीले पसिना बगाएको रगत बगाएको पैसा यहाँ पठाउने गरेका छन् अनि उसले त्यो ब्याजको पैसा साउलाई तिरेको हुन्छ तर त्यो साउको बैमानी उसले त्यसरी रगत पसिना बगाएर रेमिटेन्सबाट पठाएको पैसाले उसको साउ घटाउँदैन ब्याज घटाउँदैन झन् ब्याजमाथि ब्याज चर्को बनाउँछ र उसलाई एक दुई लाख लिएको मान्छेलाई जीवनमै कहिले नदेखेको करोडौँको ऋणको भारी पुगाउँछ त्यस्ता जाली कपाली तमसुकलाई चोकमा राखेर जलाउनुपर्छ च्याप्नुपर्छ त्यस्ता जाली तमसुकहरूलाई मान्नु हुँदैन हामीले प्रशासनलाई भनेका छौँ बारम्बार जाली तमसुक गरेर जाल जेलमा सोझा साझा मानिसहरूलाई पार्नेहरूलाई त्यस्ता कागजलाई अदालती प्रक्रियाबाट खारेज गर्नुपर्छ त्यसलाई मान्नु हुँदैन भनेर हामी आवाज उठाइरहेका छौँ हामी संसदमा व्यक्तिगत रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ सडकमा आवाज उठाइरहेका छौँ तपाईँको आवाज उठाइरहेका छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यतिखेर हामीले भ्रष्टाचारको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा आज एउटा हाम्रा सङ्घीय सांसदको अडियो टेप सार्वजनिक भएको कुरा मैले सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त जानकारी प्राप्त गरेको छु तपाईँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विषयमा हाम्रो भनाइ हाम्रो गराई र हाम्रो कुरा सधैँ एउटै हो चाहे जस्तै गरोस् कुनै सरकारको विषय हुँदैन त्यो अडियो सार्वजनिक हुने बित्तिकै मैले पार्टी पङ्क्तिमा निर्देशन दिएको छु कि बहत्तर घन्टाभित्र छानबिन गरेर कारवाहीको अगाडि बढाउनु भनेर बहत्तर घंटा को अल्टिमेटम लिएको छु बहत्तर घन्टाभित्रको देशका भ्रष्टाचारका काण्डहरू बहत्तर वर्षदेखि अल्झिएका होलान् मलाई मतलब छैन तर हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण हुन्छ यो बहत्तर घन्टाभित्र छानबिन नहुन्जेल संसदको रूपमा वा साधारण सदस्यका रूपमा पनि हाम्रो सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई हामीले काहीँ पनि पठाउने छैनौँ कुनै कार्य गर्न दिने छैनौँ र मैले बहत्तर घन्टाको अल्टिमेटम दिएको दुई घन्टा भइसक्यो सत्तरी घन्टा बाँकी छ सत्तरी घन्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्न सकिन भने मलाई यही गरिमाईमा भोलि होला अब त सत्तरी घन्टाभित्र कारवाही गर्न सकिनछु भने त्यो सत्य तथ्य निस्किएर र त्यो अडियोमा भनिएको छ अरे मेरा वरपरका मान्छेले मागेका रहेछन् भनेर ती मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन् तिनलाई तपाईँको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने फेरि पनि मलाई तपाईँले भनेको सजाय दिनु होला सत्तरी घन्टाभित्र घडी होला कति बज्यो गन्दै होला and countdown begins now सत्तरी घन्टा मात्र सत्तरी घन्टा सत्तरी करोड सुन्नुभएको थियो होला अब सत्तरी घन्टा सुन्नुहोस् सेभेन्टी आवर्स सेभेन जिरो सात शून्य हामी यसको छिनो फानो गर्नेछौँ कसैलाई पनि सुविधा छैन र हामीले पार्टीभित्रै अनुशासन समितिलाई यो निर्देशन दिइसकेका छौँ एक घन्टा सुनेको एक घन्टाभित्र नै चौबिस घन्टे स्पष्टीकरण काटिसकेका छौँ हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेका हौँ हाम्रै वरपर पनि कोही मानिसले यो गलत गरेको छ भने हामी हाम्रो परिवार हाम्रा वरपरका साथीहरू पनि सबैभन्दा बढी निर्मम हुन्छौँ सम्भवतः नेपालमा यसरी तुरुन्तका तुरुन्तै घन्टा कारवाहीको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको तपाईँले पहिलोपटक सुन्नुभएको होला हो हामी हाम्रा मुद्दामा एक एक घन्टा खोलेर काम गर्छौँ तर वर्षौँसम्म यो देशलाई भ्रष्टाचारको समूलमा पारेर भनी रतनतालाई गरिब बनाएकाहरूको फाइल कहिले खुल्छ थाहा छैन टेलिभिजनबाट हेर्नुहुनेछ सञ्चार माध्यमबाट हेर्नुहुनेछ म बाचा गर्न चाहन्छु यदि त्यो अडियोमा भनिए जस्तो मेरा वरपरका कोही पनि रहेछन् भने ती जतिसुकै वरका हुन् तिनलाई मलाई कति पर पर्छ मलाई राम्रोसँग त्यसैले कोही हो र कोही पर भनेर हुँदैन भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई हामी कुनै हो र कुरो परको भनेर हेर्दैनौँ यदि त्यसमा सत्यता रहेछ भने भनौँ उनले कि कसले पैसा माग्यो को हो त्यो पैसा माग्ने मान्छे यत्रो ठुलो अभियान छेड्नका लागि एउटा युग पर्खनुपर्छ रगत पसिना बगाएका छौँ हामीले रगत पसिनामा कसैले खेल खेलेछ भने जोसुकै होस् गरिमाई साक्षी संसारलाई हुन्छ हामी कसैलाई पनि छाड्दैनौँ जोसुकै होस् नजिकको होस् टाढाको होस् आफ्नो होस् बिरानो होस् नेपाल जनतामा यो आशा यो भरोसा यो उत्साहको दियो बाल्नको लागि एक युग पर्खिएका छौँ हामीले वर्षौँ लगाएर मेहनत गरेका छौँ पैसिना छुवाएका छौँ मात्र छ महिना भयो पार्टी जन्मिएको विश्वासको आधारमा साथीहरू जोडेका छौँ भरोसाका आधारमा साथीहरू जोडेका छौँ नौ महिना अगाडि कोही काहीँ काम गर्दै थियो कोही रिपोर्टिङ गर्दै थियो कोही बिरामी जाँच्दै थियो कोही घरको नक्सा बनाउँदै थियो कोही चलचित्र बनाउँदै थियो थरी थरीका पेसा र व्यवसायमा भएको हामीले एकअर्कालाई विश्वास गरेर जोडिएका हौँ तर त्यो विश्वासमा यो विश्वासघात जो कोहीले गर्यो त्यसको मूल्य बहुत ठुलो चुकाउनु पर्नेछ म आज यहाँ गरिमाईलाई साक्षी राखेर बताउन चाहन्छु अनि यदि यो गद्दारी भएको हो भने हाम्रो विधानले त्यस्तो गद्दारीको परिकल्पना पनि गरेको थियो यदि कोही न कोही यो यात्रामा गद्दार निस्किन सक्छन् भनेर परिकल्पना गरेर हामीले हाम्रो विधानमा राइट टु रिकल अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेका थियौँ ताकि यो महाअभियानमा कसैले बिच बाटोमा गद्दारी गर्यो भने कथालो समातेर जनताको माझमा बुझाउन सकियोस् राइट टु रिकलको प्रयोग गरेर हामी यदि त्यो सत्य रहेछन् भने त्यसरी पैसाको डिल गर्ने सांसदलाई र उनले आरोप लगाए जस्तो मेरा वरपरका कोही भए प्रमाणित भए तिनलाई जनताको माझ बुझाउने सांसदको पद खारेज गर्नका लागि निवेदन दिने काम गर्नेछौँ र अर्को कुरा यदि पार्टीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने छानबिन त गरि नै हाल्छ त्यस बीचमा उनलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनका लागि अनुसन्धानमा अगाडि लिएर जानका लागि प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदनमा आफै हस्ताक्षर गर्छु र अख्तियारमा आफै जान्छु र भन्छु आफै जान्छु र भन्छु मेरो सांसदले घुसखोरी गरेको घुसमा डिल गरेको रहेछ भने सख्त कारवाही गर्नुहोला भनेर त्यो पत्र दिएर अख्तियारको कार्यालय प्रहरीको कार्यालयमा पार्टी सभापतिको हिसाबले म आफै जान्छु म आफै गएर निवेदन दिन्छु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो खेलाची होइन लाखौँ लाख मान्छेको भविष्यको कुरा छ यो आशा र उत्साह त्यसै आएको होइन यो आशा र उत्साह आउनका लागि हामीले धेरै पर्खिएका छौँ धेरै पुगेका छौँ यो यात्रामा जोडिएका साथीहरू विश्वासको धागोमा जोडिनु भएको छ एक सय एक साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ तर कसैको मनभित्र भएको कालो हेर्न नौ महिना के पर्याप्त हुन्थ्यो होला र यदि मनभित्र त्यो कालो त्यो मैलो रहेछ भने नेपाली जनता सामु सार्वजनिक गर्नेछौँ तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैलाई छोड्दैनौँ सबभन्दा धेरै आफ्नैलाई छोड्दैनौँ सुरुवात आफैबाट हुनेछ सफाई आफैबाट हुनेछ हामीले बहत्तर घन्टाको समय दिएर सफाई गर्ने सूचना त्यहाँलाई जानकारी गराएको छु र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कति पनि विचलित नहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो समाज हामीले पहिला राख्ने बित्तिकै परिवर्तन हुने होइन यो समाज जुन ढङ्गको थियो त्यही समाजभित्र हामी परिवर्तन गर्न आएका हौ त्यसैले कसको मनभित्र के छ भन्ने कुरा बुझ्न समय लाग्नेछ तर होला यो यात्रामा विचलित नहुनुहोला हाम्रो यो समाचार पाएपछि हामीलाई विरोध गर्नेहरूले असाध्यै ठुलो कुरा पाए जस्तो गरेका छन् उनका पार्टीका वरपर वर्षौँदेखि अल्झिएका भ्रष्टाचारको कुरा भुलेर संसार भुलेर हामी भ्रष्ट भयौँ कि भनेर हामीलाई उडाइरहेका छन् ल भन्नुहोस् मेरो चुनौती छ तपाईँका पनि काण्डहरू त थिए यसै गरी सत्तरी घन्टाको अल्टिमेटम दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भन्ने गरेर देखाउनुहोस् म यति चुनौती दिन चाहन्छु कोही विचलित नहुनुहोला कोही पनि विचलित नहुनुहोला म एउटा चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सुन्दा नमिठो र अप्रिय सुनिन्छ होला हामी विश्वासमा जोडिएका साथीहरू हौँ विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिएका साथी हौँ म एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु पार्टी सभापतिका हिसाबले र यो जहाजको कमान्डर क्याप्टेनका हिसाबले त्यो जिम्मेवारी पाएका हिसाबले यो गाडीको चालक सिटमा ड्राइभर सिटमा बसेका कारणले म एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु चालकका हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा आशा र उत्साह एउटा उमङ्ग र नयाँ भरोसाको यो पार्टीका हिसाबले यो ग्यासलाई गाडीमा तुलना गर्ने हो भने यो गाडीको ड्राइभिङ सिटमा बसेको छु म यो गाडी चलाइरहँदा यसको इन्जिन ठिक छ कि छैन मजाले चेक गर्नेछु यसको कन्डिसन चेक गर्नेछु आफ्नो विवेक पनि म चेक गर्नेछु सबै कुरा चेक गर्नेछु तर गाडीमा यात्रीको रूपमा कोच को ओर्लियो म त्यसलाई हेर्ने छैन बस यो गाडीको इन्जिन हेर्छु यो गाडीको इन्जिन हेर्छु यसको कन्डिसन ठिक राख्छु आफ्नो मगजको कन्डिसन ठिक राख्छु इरादा सही राख्छु इमान्दारी छोड्दिन बाटोमा चढ्ने ओर्लने यात्रुहरू बेमान भयो भने गाडीलाई दुर्घटना हुन दिन्न यो मेरो जिम्मेवारी हो जबसम्म म पार्टीको सभापति रहन्छु जबसम्म म यो जिम्मेवारी लिइरहन्छु एक ठाउँमा पनि गडबड हुन दिन्न एउटा पनि पार्टीलाई बिग्रन दिन्न बिग्रिए बनाउँछु खराब भए ती यात्रीलाई कथालोमा समातेर चोकमा झार्छु र जनतालाई बुझाइदिन्छु बाँकी सजाय जनताले दिन्छन् कोही नआतिनु होला आज धेरै मान्छे आत्तिनु भएको छ मैले यति भन्नै पर्ने थियो यो पार्टी पनि उस्तै हो भन्नुभएको छ उस्तै होइन यो पार्टी उस्तै होइन उस्तै भएको भए यति घन्टाभित्र कारवाही गर्छु भन्ने ल्याकत राख्दैन थियो उस्तै होइन हुँदैन होइन हुँदैन पार्टी नेपाली जनताले आशा गरेको पार्टी हो मैले चाहेर पनि यो पार्टी बिग्रेदैन छोडिदिनुहोस् यो कुरा मैले चाहेर पनि म अट्न सकिनँ भने मलाई गलहत्याएर निकाल्नुहोस् तर यो नेपाली जनताले आशा गरेर रोपेको बिरुवालाई यो फुल्ने मौका तपाईँले दिनुपर्नेछ चाहे त्यसको बाधक म भने मलाई भोक्राएर निकाल्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ सुरुवात गरेँ भन्दैमा मैले हाली मुहाली गर्न पाउँदिनँ त्यसैले यो एउटा पार्टी मात्र होइन नेपाली जनताको आशा हो भरोसा हो विश्वास हो एउटा युग पर्खिएर आइपुगेको विश्वास हो युग पुगेर आइपुगेको यो विश्वासको बियोलाई कसैले पनि निभाउन सक्दैन म यहाँहरूलाई निर्धक्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कसैले पाइला बढाउनु पर्दैन चुनावका मुखमा आएका यस्ता काण्ड मात्र होइन अब चुनावका मुखमा हाम्रा कयौँ काण्डहरू खोज्दै खोज्दै खोज्दै खोज्दै निकाल्ने प्रयासहरू हुँदैछ मलाई थाहा छ यो प्रयासहरू अब निरन्तर चल्नेछन् केही यो पनि कहीँ अगाडि आइदिएको भए हुन्थ्यो पनि होला त्यतिखेर यो बहत्तर घन्टा कटिसक्थ्यो होला चुनावको मुखमा ल्याउनु र पछाडि के छ म चाहदिनँ तर मैले अर्काको कुरा गर्ने होइन मैले आफ्नो कुरा गर्ने हो हाम्रा सांसद अब यो कारवाही अथवा यो छानबिनको बिचमा रहन्जेलसम्म न संसदमा छिर्न पाउँछन् न पार्टीमा छिर्न पाउँछन् न सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् न उनी हाम्रो पार्टीको साधारण सदस्य नै रहेका छन् ठाउँको ठाउँ कारवाही गरेका छौँ र अरूलाई पनि ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले यो कुरा भन्नै पर्थ्यो किन भन्नु पर्थ्यो भने धेरैजना मान्छेहरू आत्तिनु भएको छ यो पनि त्यस्तै हो उस्तै हो भनेर अनर्गल प्रचारहरू गरिएको छ ल अब भन्नुहोला आफ्नै तुलना गर्नुहोला कि सफाइ आफ्नैबाट गर्ने हो आफ्नै घरबाट गर्ने हो हामीले हाम्रै घरमा देखिएको समस्यालाई सफा गर्ने हिम्मत गरेका छौँ साहस गरेका छौँ लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हामीले यहाँहरू समक्ष भर्खरै भनिसकेका छौँ उपस्थित बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने र बुझिसक्नु भएको कुरा धेरै नै छ यहाँबाट पटक पटक जितेर गएका मान्छेहरूको घर उहाँहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् र उहाँहरूलाई पटक पटक जिताएर पठाउने मान्छेको जीवनशैली हेर्नुहोस् त्यति हेरे पुग्छ भोट फेर्नका लागि त्यो फेरिएन भने यो फेरिँदैन तपाईँलाई आफ्नो भाग्य बदल्नु छ तपाईँलाई आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बदल्नु छ तपाईँलाई यो ठाउँलाई बदल्नु छ तपाईँलाई यो ठाउँको सुन्दर भविष्य गर्नु छ तपाईँलाई आफ्नो भाग्य बदल्नु छ तर भोट चाहिँ बदल्नु छैन भने केही पनि बदलिँदैन सम्भव छैन नट पोसिबल यो सम्भव छैन तपाईँ त्यहीँ भोट हालिरह्यो भने तपाईँको भोट त्यहीँ गइरह्यो भने अनि यो समाज यो देश चाहिँ अर्कै हुने सम्भव छैन भोट फेर्नुहोस् भाग्य फेरिन्छ भाग्यले हामीले अहिले रमेश करेल जस्ता धरती पुत्रलाई पाएका छौँ मलाई विश्वास छ उहाँको इमान्दारिता उहाँको अनुभव उहाँको क्षमताले बाह्र दुईले गर्व गर्नेछ र इतिहास भन्ने छ बाह्र दुईले त्यतिखेर मात्र विकास सुशासन सक्दो समृद्धिमा फड्को मार्यो जतिखेर देशमा उपनिर्वाचन भयो र हामीले काठमाडौँदेखि माया गरेर आउने रमेश खरेललाई जिताएर पठायौँ यो इतिहास लेखिनेछ म ती सुनौला इतिहासका पन्नाहरू पढ्न लालायक भएर बसिरहेको रहेछु जब राजनीतिबाट सन्यास लिने उमेरमा पुग्नेछु त्यतिखेर कसैले किताब लेखेछ भने त्यो किताबको कुनै न कुनै पन्नामा बाह्रमा रमेश खरेलले जितेपछि भएको विकासका कुरा लेखिएको हुनेछ मलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ हामीले इमानले जगेर्ना गरेर जोगाएको पार्टीप्रति मलाई विश्वास छ इमानले जगेर्ना गरेर जोगाएको यो पार्टीमा आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर हामी पनि आयौँ भनेर जोडिने साथीहरूप्रति विश्वास छ मलाई विश्वास छ परिवर्तन चाहने आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति मलाई विश्वास छ नेपाली जनताप्रति मलाई मधेसप्रति विश्वास छ मलाई मा बारा दुईमा विश्वास छ हामीलाई परिवर्तन चाहेर संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका हौसला भएका सबैप्रति विश्वास छ जात धर्म सम्प्रदाय लिङ्ग जस्ता विभेदमा परेको देश आजसम्म बनेको छैन टाट पल्टिएको छ हरि हरिकङ्गाल भएको छ यस्तो हरिकङ्गाल बनाउनका लागि मान्छेहरूले तपाईँलाई बाँड्छन् विभाजनमा गराउँछन् आजसम्म समृद्ध देशले कहिले पनि बाँडेको छैन कहिले पनि एक यसरी मानिस मानिस बिच जात जात बिच झगडा लिएर आएको छैन भोट माग्नका लागि सिङ्गो देशको मन जित्नुपर्छ एउटा समुदायको एउटा जातको मन जितेर हुँदैन रमेश करेलले आफ्नो सेवाबाट सिङ्गो देशको मन जितेका हुन् यस कारणले मधेसको पनि मन जित्नेछन् बाह्र दुईको पनि मन जित्नेछन् म त्यो दिनको पर्खाइमा हुनेछु जतिखेर बाह्र दुईको मतगणना हुनेछ र समाचार पढ्नेले भन्नेछन् बाह्र दुईमा हजारौँ मतले रमेश खराल खरेल अगाडि बढिरहेका छन् म त्यो समाचार सुन्नका लागि लालायक छु म त्यो समाचार सुन्नका लागि लालायक छु कि यहाँको मत परिणाम सुनाउँदा अत्यधिक बहुमतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बाहक रमेश खरेल मारा दुईबाट विजयी भएका छन् म त्यो समाचार सुन्न लालायक छु यहाँको यो भव्य उपस्थिति यो हौसला यो प्रेरणा यो मायाका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफूले बोलेका एक एक कुराको जवाफ यो जिन्दगीभरि दिइरहने पनि वचनबद्धता प्रकट गर्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु जय होस् सबैको मधेसको जय होस् देशको जय होस् जय घन्टी